Jeszcze raz widok na Bank Zachodni WBK SA na ulicy Bankowej, czyli nie ulica Kościuszki, jak mi się wydawało w Strzegomiu, a ulica Bankowa. Budyneczek naprawdę śliczny. Co tu było przed wojną? Można tylko mieć nadzieję, że również bank.